Woo! Tam kafadan. İntikam. İki kişi. Fil Avcısı Çoklu kıyım. Bombacı. İntikam. Katil avcısı. İki kişi. Tam Üç kişi. Bombacı. etkili. İki kişi. Lider katili. açık kaybettin. iki kişi. Lider katili. Kasap. Lider katil. Kelle avcısı. Seri katil. Lider katili. maçı kazandın.